नमस्कार मित्रांनो जय गुरुदेव मदत स्वागत आहे आज आदिती आपल्याबरोबर आहे आणि आज आदितीच आपल्याला होस्ट करणार आहे आणि आधीच आपल्या याच्याबद्दल डिटेल आता सांगेल हाय आदिती हाय आज आपण आलेलो आहात महाराष्ट्रातल्या नाशिक जवळील सिन्नर येथील गोंदेश्वर मंदिर बघायला आणि हे मंदिर नाशिकपासून तीस साधारण तीस ते एकतीस किलोमीटरवर आहे सिन्नर बस पासून ते तीन ते चार किलोमीटरवर आहे हे अतिप्राचीन असं बाराव्या शतकातलं शिवमंदिर आहे तर आज चला आपण या मंदिराला भेट देऊया स्थापत्यशैलीचे अतिउत्तम उदाहरण आहे राजकुमार राजगोविंद यादव राजा यांनी हे बाराव्या शतकात मंदिर बांधले होते या मंदिराचं नाव खरं तर गोविंदेश्वर आहे परंतु कालांतराने अपभ्रंश होऊन या मंदिराचे नाव गोंदेश्वर असे आता ओळखले जाते गोंदवेश्वर मंदिर अंदाजे इसवी सन बाराव्या शतकाच्या सुरुवातीला बांधले गेले मुख्य मंदिराच्या समोर असलेल्या मंडपात नंदी विराजमान आहेत मुख्य मंदिरात गर्भगृह अंतर्गृह महामंडळ आणि उत्तर दक्षिण आणि पूर्व दिशांना अर्धमंडप अशी बांधणी आहे महामंडपाचे शिखर शंकाकृती आहे गर्भगृहात महादेवाची रेखीव पिंड आहे पिंडीवर अभिषेक केल्यानंतर त्यावरून वाहणारे पवित्र जल हे मंदिराच्या बाहेर असलेल्या मगरीच्या तोंडातून बाहेर पडते त्यावरून आपल्याला असे समजते हे मंदिर बाराव्या शतकातील आहे कारण इसवी सन तेराव्या शतकापासून मंदिराला पवित्र जल बाहेर पडण्यास गोमुखाचा वापर केला जाऊ लागला मगर हे गंगेचे वाहन आहे त्यांच्या तोंडातून येणारे पवित्र जल हे गंगाजल ओळखले जायचे गोंदेश्वर हे पंचायत मंदिराचे विलक्षण उदाहरण आहे म्हणजे चार कोपऱ्यावर स्थित चार छोट्या मंदिराच्या मध्यभागी स्थापित मुख्य मंदिर पाच मंदिराचा समूह एका अडोतीस बाय अठ्ठावीस मीटर अशा प्रशस्त जोत्यावर उभा आहे मध्यभागी मुख्य शिवमंदिर असून इतर चार छोटी मंदिरं विष्णू गणपती सूर्य आणि पार्वती आदी देवी देवतांना समर्पित आहेत सिन्नर परिसरात साधारण अशी अकरा ते बारा मंदिरं होती परंतु आज हे एकच मंदिर शिल्लक आहे निमित्त अनेक भाविक या मंदिरात येऊन येथे सूर्यपूजन करतात श्रावणी सोमवार व महाशिवरात्रीला येथे भाविक मोठ्या संख्येने दर्शनाला येतात दख्खन पठारावर बांधलेली मंदिरे ही साधारण काळ्या पाषाणातली असतात पण या मंदिराचे आश्चर्य म्हणजे हे मंदिर गुलाबी वेसिक्युलर खडकांपासून बनवलेले आहे या खडकावर कोरीव काम करणे हे अवघड असते तरीही आपल्याला येथे अप्रतिम कलाकुसर पाहायला मिळते मंदिराचा बाह्य भाग रामायणातील दृश्ये देवी देवता आणि नृत्यमग्न अप्सरांच्या शिल्पांनी सुशोभित आहे मंदिराच्या भिंतीवर ब्राह्मी पार्वती शिव भैरव मूर्ती प्रमुख आहेत मंदिराच्या बाह्य भागावर कोरलेल्या या हत्तीच्या रांगा आहेत पण त्या सर्व हत्तींच्या सोंड उद्ध्वस्त अवस्थेत आहेत घटना अशी घडली होती की एकाला हत्तीच्या सोंडेत हिरा मिळाला होता आणि अतिलोभामुळे सर्वच हत्तीच्या सोंड तोडल्या गेल्या अशा पद्धतीने आधी तिने पण अशी माहिती सांगितलेली आहे याची तर आता हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर शेअर सबस्क्राईब तुम्ही नक्की करा बऱ्याच जणांनी सबस्क्राईब केलं नसेल तर त्यांनी मी मुद्दाहून त्यांना सांगतो की सबस्क्राईब करा भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये तो पण करूया एकमेकांना बाय बाय